Kolejny raz pod górę Szlak przecierając trudem gnasz Doświadczeń bagaż dźwigasz Przeszkody wciąż omijasz sam Z dystansem Błądząc po labiryncie, serce wytycza nowy tor. Ten rytm dodaje skrzydeł, zapominamy, gdzie jest ląd. Z nieświadomością życia.